May pasalubong sa si Daddy. May milk tea. Wow! Thank you, Daddy. But ilang percent yung sugar? Ilang percent yung sugar? Wow! 100% yung sugar niyan. Hindi na po, Daddy. Hindi na. Bakit? Sobrang tamis. Baka maalala ko yung tamis ng kahapon na hindi na babalik. Anong ay mustasa? Anak, malu malunggay yan. Sorry, Daddy. Takot ako sa mustasa. Takot ka sa mustasa? Bakit, anak? Naalala ko siya eh. Sa simula, yung puro musta. Sa huli, puro asa. Ba't di mo sinabi nung una pala? Tira oh. May bike ko? Oh. Gusto mo doon? No, may trauma na ako, Daddy. May trauma ka na? Bakit anak, ano meron sa bike? Ganyan yung trato niya sa akin. Trato? Napakan. Pinaikot. Pinaounder at rinig. Bakit dapat pakasakayin? Iiwan din pala. Tada!